Conan Doyle 1859 yil 22 mayda Shotlandiyaning Edinburg shahrida tug'ilgan. Uning otasi ingliz Charles Altamont Doyle va onasi Mary Foley irlandiyalik edi. Conan Doyle 9 yoshida St. Mary's Hall Catholic Stony Hearts kollejida tayyorgarlik maktabiga yuborilgan. Keyin u Stony Hearts kollejida o'qishni davom ettirdi. ammo nasroniylikni rad etib 1875-yilda agnostik bo'ldi 1876-yildan 1881-yilgacha u edinburg universitetida tibbiyot fakultetida tahsil oldi ta'limni davom ettirar ekan u qisqa hikoyalar yozishni boshladi 20 yoshdan oldin uning birinchi hikoyasi chambers edinburg jurnalida nashr etilgan Universitetda o'qigan yillaridan so'ng u G'arbiy Afrika qirg'oqlariga kema shifokori sifatida sayohat qildi. Keyin u 1882-yilda Plimutda o'z amaliyotxonasini ochdi. 1885-yildan inson umurtqalari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini tamomladi. U dastlab o'z kasbiga unchalik muvaffaqiyatli hisoblanmagan. bemorlarini xonasida kutib o'tirganida hikoyalar yozishni boshladi uning birinchi muhim asari 1887 yilda Beatles Christmas Annual jurnalida chop etilgan qizil konvert hikoyasi edi bu hikoya sherlok holmes birinchi paydo bo'lishi bilan ajralib turadi va sherlok holmes xarakteri qisman uning universitetdagi professorlaridan biri jozef belga o'xshaydi sherlok holmesning boshqa hikoyalari strand jurnalida chop etildi konon doylning 5 farzandi bor edi ikkitasi birinchi xotinidan va uchtasi ikkinchi xotinidan 1891 yilda u londonda ko'z shifoxonasi ochdi u o'z tarjimai holida eshigiga birorta ham bemor kelmadi deb yozardi bu unga yozishga ko'proq vaqt ajratish imkonini berdi hatto u 1891 yilning noyabrida onasiga shunday maktub yozadi men holmsni o'ldirishni o'ylayapman men bu hikoyaning tugashini xohlayman aqlimni undan yaxshiroq bo'lgan narsalardan o'g'irlayapti onasi shunday deb javob yozgan edi qanday xohlasang shunday qil lekin odamlar buni yaxshi qabul qilmaydilar dedi u 1893 yilda ko'proq muhim asarlariga vaqt ajratish maqsadida shunday ham qildi ya'ni sherlok holms hikoyalarini bitirish uchun yakuniy muammo qissasini yozdi yakuniy muammo qissasida holms va uning dushmani professor mariarti birgalikda sharsharadan qulab halok bo'ldilar u qahramonning o'limiga qarshi isyon ko'targan o'quvchilarni tinglab sherlokni hayotga qaytardi va bush uyning sarguzashtlari hikoyasi bilan davom ettirdi sherlok holms jami hikoyalar soni 56 ta va 4 ta romandan iborat 1930 yil 7 iyulda konan doyl yurak xurujidan vafot etdi